way to Bicolandia. Ito na ang bungad ng Bicol. So, sikat din to na stop over ng mga rider. Shout out nga pala kay Padimoto. Hmm. Tago pa. At kay Tropang Joji. Padimoto in the house. Joji ng QC. At si, of course, si Jaggy. Oh. Ating official back ride. Chill ka lang dyan ha. Ah. Okay, peace out. Maybe I was wrong, even once wasn't anything ng dalaw oh ay pinapaludot Diego kilometers per liter or 250 so for 250 cc uh, not, that's not bad so nakaano pa tayo open pipe naman talaga kasi nga uh, may tulong din yung collector so yun okay, jahe muna ulit tayo Dito muna tayo. Kain-kain sa Fat Boys Resto Bar sa Naga. Mhm. Mm-hmm. I want.